人与盗贼分赃，是恨恶自己的性命。他听见叫人发誓的声音，却不言语，惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的，必得安稳。那今天很多时候，我们就处在一种环境底下，其实是 <tsk> 蛮纠结，也 <laughs> 呃不容易了。 啊，在当中很多时候就是要你去面对、去表明，一个是真假对错的事情。有些时候呢，我们可能就没有什么的大爱，那性格比较爽直的，也没有想什么啊，就诚诚实实的就直接回答对错是、不是，就是这样。但是有些时候，因着某种的原因，那。 我们就只有在当中，好像是有所的保留，那我们就含糊不清啊，讲的不清不楚，又知道，哎呀，这样讲好像是不对，好像是撒谎，但是有某种缘故歧视，我们就只能呢含含糊糊的啊啊，讲听的人又好像不清不楚啊，当然也很难下判断了。 当然，另外一种呢，就直接就是说我也不含糊，我就是直接，我就是静默不语，不讲话啊，你就奈何不了我，因为我没有讲是，我没有讲不是，我没有讲对，我没有讲错，所以你也不知道到底这是真假，所以你怎么样奈何得了我呢？所以也就是没有这个答案在当中，所以其。 呃，我们可以讲呢，就前者呢，啊，他是比较就是爽直、诚实的人，直接就告诉你这个答案了，啊，但是呢，有些时候在现实的这个环境里面，很多人是什么摆设的谎言呐，啊，就是做人要有呃聪明啦，啊，不要这么固执等等的情况之下呢，哎，后者其实两种都是属于。 避开问题的，或者是避重就轻的，所以他在当中呢，就是知而不言啊，没有直接给你一个答案。但是其实呢，在这种情形之下，很多时候我们都以为说，我只是没有讲，已嘛，对不对？所以不等于我撒谎啊啊，我只是啊静而已嘛，是你自己找答案。其实呢。 其实啊，你知而不言啊，也是撒谎的行为啊。它不单单只是撒撒谎，只是讲话而已。它其实也是一种行为，那就是一种撒谎的表现。那今天这个经文呢，哎，看起来也真的是不容易明白。它只是跟那个题目有点关系，就是他听见啊叫人发誓的声音，却嘛。 不言语啊，却不言语，好像比较有直接。但是怎么会跟盗贼有关呢？啊，其实呢就是这样的，重点就是就是讲到他跟盗贼有关系，因为他跟盗贼分赃。当这个盗贼跟你分赃的时候呢，或许哎那个当事的贼呀，哦那个盗贼他是真的是盗贼啊，但是。 你不是啊，但是他跟你分赃啊，诶，你也没有去偷，没有去抢，为什么我跟你分赃？其实我跟你分赃，他其实就是要给他一些的好处，所以给他一些好处呢，啊，那你当然就是知道这个盗贼是犯法的哦。但是当这个盗贼犯法了，但是又给你一些好处，当你啊给了一些好处，东窗事发。 或者查案起来的时候，就把你找来了，那就问你一个事实的时候呢，很多时候呢，你就在当中呢，啊，因为你分赃，因为你得好处啊，因为如此，所以呢，很多时候呢，哎，你就什么不言语，没有给出一个答案，也没有指证这个。 盗劫是犯法的，好，然后接下来呢，啊，特别就好像这种情形，好像是在法庭的情况啊，要判你一个案件的时候，需要你发誓，啊，这个发誓呢，其实呢就是有所谓的在法庭上就类似是一种人证，啊，要你去发誓，所以你是一个人证，只有这个物证、人证的齐全之下呢，你才能够去判定。 别人的罪嘛，所以是你是一个人证，所以把你找来的时候呢，哎，那你到底是要讲真还是假？那你明明是跟他分赃了，拿到好处了，你怎么可能呢？所以在当中呢，你分了赃，你得了好处的话，那你就不会把事实讲出来，那你就变成知而不说，或圣经所说的。 就是却不言语，这样的话就没有人证，就很难判定这个盗贼的犯法做错事了。所以经文告诉这我们，那就是却不言语，那就是没有把事实讲出来。所以或许他是分赃得好处，但也。 或许在二十五节告诉我们，惧怕人的陷入网罗，就是因为惧怕啊，因为惧怕，所以他也不敢讲出真相啊。所以在当中呢，是给我们做一个思考，因为你在现实的环境里面，很多时候说是在人所谓的人在江湖身不由己的情况之下，当然不是我的认同了。 不过就是在这个所谓的人在江湖的情况之下呢，很多时候人啊，就是在当中面对这样的一个挑战啊、压力，然后呢就有很大的纠结。在当中你得到了好处啊，在当中要你做人证，在当中要你讲出事实的时候，我请问呢，啊，你会把事实讲出来吗？ 还是你会按《圣经》所说的，哦，就是却不言语，或者你按今天的这个题目所说的，我知而不说啊，你奈何不了我，你会是怎么样呢？我在说，很多时候我们，呃，就会认为他只不过是我静默不语，我不讲就算了。其实呢。 跟大家分享，在《圣经·马太福音》十二章三十六到三十七节，经文是这样的：“审判的日子，凭你的话来定你的罪；胡言不语也是默认的撒谎。”好，再说：“审判的日子，凭你的言语定你的罪。”所以在审判的日子。 你所说过的话，包括你说是不是来定你罪，也包括你胡言，就是你知而不说也是撒谎，你将被定罪。那再直接一点的，就是《立位记》五章一节，当作见证，却胡言不语，就看为是罪。 你就在审判日子，需要为着你没有做一个诚实的见证出来的时候，那你就要为此而担当。所以在两处经文却告诉我们：你今日知而不说，到审判的日子的时候。 都在经文很明的告诉着我们，都是罪，你要为此而担当，所以不要把它当成是说我不说就算了，或者是避开事实。虽然在现实环境里面，很多人都是这样不诚实，但是审判的日子来的时候，你要为此而担当。 也必被定为有罪，这是神对你说的话。我们一起祷告，天赋上帝，很多时候我们在现实环境里面，我们为了得到好处，为了取巧，甚至我们或我们是怕人，各方面，很多时候我们都有所谓的这个静默、无言，或是知而不答。 或者是所谓的白色的言谎言，其实很多时候呢，我们都不知道它的严重性。在审判的日子，我们将要被定罪，我们要为此而担当。我们祈求主帮助着我们。我们真的是学习圣经所说的“知就是知，不知就不知”。我们作为基督徒，我们需要有这样的一个立场，我们需要成为一个。 诚实的人，我们需要知和答。我们祈求主帮助着我们。我们如此祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 欢迎转发，让别人也能够呃得到福音的好处，也在当中学习生命的成长。也请留言，彼此的分享和鼓励。再见啦，上帝祝福你。